يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور رواحة بحل الزهور مزدانة بالوانها ام فرج غنت في فخر العايش يا نور ودخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور رواحة بحل الزهور مزدانة بالوانها ام فرج غنت في فخر العايش يا نور مبروك نعم. فرحك في مشاري نعم. خيال من فرسان إيه. باسم ام فرج يا مرحبا باللي حضر واللي لفا ترحيبة صبح ومساء ومشرعه بيبانها في فرحة الغالي مشاري عم السعد كل البلاد مبروك يا الحر الجواد يا فرحتي وعنوانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة المسكوبة واحد بحر الزهور مستانة بأوانها أم فرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانة الليلة قلبي بالفرح مليان والهم انطرح قرت عيوني حالي وصد حزانها يوم اني شفتك في سرور عريس في وسط الحضور امير في عيوني تسير والحرب من شجعانها يا مرحبا كل الحضور تخيبة مسك وبخور فواحة بحر الزهور مزدانة بالغانها ام فرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من خلصانها مكانه بس تعتلوا كل المفاخر وارتقوا علي المكارم في سمو فخر العرب بزمانها أمثال يا زين بدا يا جامعه كل الحالات عروسه طلت يا هلا عزيزة باخوانها ربي يتمم فرحكم بالخير يجمع شملكم يديم هالفرحة لكم ومزهرات اغصانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبه تنسك وبهور فواحة بحر الزهور مساند بالوانها وفرج غنت في فخر العايش يا نور الدهر مبروك فرحك في مشاري خيال فرسانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور فواحة بحر الزهور مشاوي خيال مستخلصه سامع اسم فرج يا مرحبا باللي حضر واللي نضا حيبة صبح ومساء ومشرعه بيبانها في آه، فرحة آه، آه، الغالي مشاري عم السعد كل البلاد مبروك يا الحر الجواد يا فرحتي وعنوانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيبة مسك وبخور فواحة بحر الزهور مستانة بلوانها فرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانها الليلة قلبي بالفرح مليان والهم مطرح قرت عيوني وانشرح بالي وصد احزانها يوم اني شفتك في سرور عريس في وسط الحضور امير في عيوني تسير والحرب من شجعانها يا مرحبا كل الهم طيبة النسكور فواحة البحر الزهور مزدانة بالوانها وفرج غنت في فخر العايش يا نور وذخر مبروك فرحك في مشاري خيال من فرسانها واخوانه بالصيت اعتلوا كل المفاخر وارتقوا علي المكارم في سمو فخر العرب بزمانها امثال يا زين بدا يا جامعه كل الحاله عروسه طلت يا هلا عزيزه باخوانها آه. ربي يتمم فرحكم بالخير يجمع شملكم قديم هالفرحة لكم ومزهرة تفصانها يا مرحبا بكل الحضور ترحيب مسكوب وغور فواح بحر الزهور مزدامة بألوانها الأم فرج غنت في ذخر العايش يا نور ودخر مبروك فرحك في مشاري الخيال من لسانها أربعة ثمانية صفر اثنان واحد